İsimoloji takvimi nasıl çalışır? İsimlerin hafta boyunca aldığı retweet istatistikleri isimoloji laboratuvarlarında toplanır. Dört haftanın retweetleri çok gizli algoritmalarla hesaplanır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü haftanın birincileri belirlenerek oylamaya geçilir. Jüri karar verir. Jüri kararından sonra isimoloji takviminin o ayki güzeli belirlenir ve İsimoloji Twitter sayfasından halka duyurulur. İsimolog şimdiden bütün adaylara başarılar diller. Unutmayın size de çıkabilir.